好啊，咱睇下你时间特别搞啊，咧，嗬！咱即係內邊，吼，即係啱嗱邊，阿七阿蕉，你啲妹妹，吼，全部少年喺只酒桌啦，吼，好，咱哋个环境真好，哦，环境真好，因为咱的文化村啊，这个场地啊，吼。 哦，顶悬安尼，佫真宽宽，空气嘛真流通安尼吼，安尼看只布置袂歹安尼吼，啊，大家互相，啊、当然来来鼓动，我来鼓动安尼吼。当然，咱有其他学校啊吼，伊嘛拢真卖得这个演出啊吼。啊，当仁高中当然嘛是真认真，吼，变来啊，会当呈现伊的演技，互咱观众变来欣赏安尼吼。祝大家年年身体健康，万事如意，啊，读册朋友大家进步吼，啊，特别当然发展无限家庭美满，谢谢感恩哦。 来来来，动动